Hei og velkommen til Langmok sitt pilotkurs i norsk. Som dere vet så er Langmok et europeisk prosjekt. Dvs. Si at kurset som du er i ferd med å ta del i, ikke er et fullt kurs. Ideen bak kurset er å teste ut forskjellige løsninger for internettbasert læring. Dvs. Si at det er lagt opp en rekke leksjoner som krever sosial interaksjon, som krever at du følger oppgavene, og som krever at du leser og følger med på forelesningene. Kurset du skal ta, sikter på å forberede deg på et A2-nivå i norsk språk. Kurset består av seks leksjoner, som hver er tenkt å vare i ca. 45 minutter. Siden dette er en MOOC, Massive Open Online Course, betyr det at selvfølgelig kan du bruke mer enn 45 minutter per leksjon. Dette vil kreve at du engasjerer deg i sosiale forum, at du diskuterer med medstudenter, og at du ser gjennom materialene som er lastet opp, flere ganger enn én. I hver av de seks leksjonene så finnes det oppgaver, materialer, videoer, sosiale medier, som er designet for å forberede deg på de fire basiselementene som finnes innen språktrening. Lytteforståelse, leseferdigheter, muntlig uttale og skriftlige ferdigheter. I tillegg til de leksjonene med fagstoff, så vil du finne en introduksjonsmodul det er her denne instruksjonsvideoen ligger. I tillegg vil du finne instruksjonsvideoer for de ulike verktøyene som er inkludert i kurset, sånn som RocketChat. Her vil det også ligge et diskusjonsforum for generelle spørsmål om kurset. Du vil også finne en pretest, en test som ønsker å finne ditt nivå før du begynner kurset. Helt til slutt vil du også finne en avslutningsmodul. Hovedsakelig består denne av en sluttprøve, en prøve som tester dine ferdigheter når du er ferdig med kurset. Basert på dine resultater på denne prøven, så vil du få tildelt et sertifikat eller et diplom ved avslutningen av kurset. Siden dette er en MOOC, så vil det si at mesteparten av den hjelpen du vil få underveis i kurset, kommer fra dine medstudenter. Ved å delta aktivt i sosiale diskusjoner, ved å oppsøke medstudenter aktivt, og ved å diskutere så vil du få større utbytte av kurset. Spesielt anbefaler vi å se på videoen om Rocket Chat og benytte denne for å utveksle erfaringer med andre studenter på ditt samme nivå. Underveis i de seks ukene kurset er åpent, så vil faglærer laste opp forskjellige materialer som kan være interessante å diskutere med dine medstudenter. Særlig basert på aktuelle nyheter i norske medier og andre fora. På denne siden vil du også finne en mulighet til å evaluere kursene. For at vi skal kunne forbedre kurset, så ønsker vi veldig gjerne tilbakemelding på hva som har fungert godt, hva som har fungert mindre godt, og hva vi absolutt bør inkludere neste gang. Nå skulle du være klar til å begynne kurset. Vi ønsker deg lykke til, og håper at du koser deg med materialene.